હજી પણ ઘણા બધા ખેડૂતોએ પોતાના કપાસના સ્ટોક પર પકડ બનાવીને બેઠા છે ને તેમને જેવા ધાર્યા હતા તેવા અત્યારે કપાસના ભાવ બોલાવા પણ લાગ્યા છે આજે છેલ્લા બે દિવસથી કપાસના ભાવમાં નજીવો ઘટાડો નોંધાયો હતો ને મને પચાસ રૂપિયાનો ઘટાડોની સાથે કપાસના ભાવ અત્યારે ચોવીસોથી લઈને પચીસો પચાસ રૂપિયા સુધીના બોલાતા હતા બીજી તરફ હવે જે ખેડૂતોએ કપાસનો સ્ટોક કરીને બેઠા હોય તેવા ખેડૂતોએ અત્યારે સારા ભાવ મેળવીને કપાસમાંથી નીકળી જવું જોઈએ કારણ કે આ વર્ષે કપાસના વાવેતર વધવાના છે ને બીજી તરફ તેના ઉત્પાદનમાં પણ વધારો થાય તેવી શક્યતાઓ છે એટલે અત્યારે હજી કપાસના ભાવ સારા છે તે ખેડૂતોએ કપાસના ભાવ મેળવીને નીકળી જવું જોઈએ ચાલો જાણી લઈએ આજના લગભગ માર્કેટયાર્ડના કપાસના બજાર ભાવ જે વીસ કિલો દીઠ આપેલ છે બોટાદ પંદરસો એકત્રીસથી છવ્વીસો ને એકત્રીસ મહુવા બારસોથી ત્રેવીસો ને બાવીસ ગોંડલ એક હજાર એકથી પચીસો ને એકાવન જામ જોધપુર સોળસો પચાસથી ત્રેવીસો ને નેવું રૂપિયા ભાવનગર એક હજારથી ત્રેવીસો ને સન્નું બાબરા સોળસો પચીસથી પચીસો ને એંસી જેતપુર બારસો ત્રીસથી સત્યાવીસો વાંકાનેર સોળસોથી ચોવીસો ને પંદર રૂપિયા રાજકોટ અઢારસો દસથી પચીસો ને દસ અમરેલી ચૌદસોથી પચીસો ને ચાલીસ સાવરકુંડલા અઢારસોથી પચીસો ને ચાલીસ જસદણ સત્તરસો પચાસથી પચીસો રૂપિયા મોરબી સત્તરસો પંચાવનથી ત્રેવીસો ને પંચાવન રાજુલા એક હજારથી પચીસો ને પાંચ વિસાવદર અઢારસો ચોપનથી ચોવીસો ને છ બગસરા સોળસો પંદરથી પચીસો ને બાસઠ રૂપિયા માણાવદર અઢારસો પચીસથી ચોવીસો ધોરાજી ચૌદસો સન્નુંથી પચીસો વિંસ્યા બે હજારથી ચોવીસો ને પચાસ ભેંસાળ સોળસોથી ચોવીસો ને સિત્તેર રૂપિયા માણસા બારસોથી ચોવીસો ને છપ્પન કડી સોળસોથી પચીસો ને એકાવન ગઢડા સત્તરસો પચીસથી ચોવીસો ને ત્રેપન ધંધુકા સોળસોથી ચોવીસો ને એકાવન સિદ્ધપુર અઢારસોથી ચોવીસો રૂપિયા